Tolonglah jangan kena raid. Tolonglah jangan kena raid. Aduh, kena raid lah. Eh tapi jap. Hmm, macam kenal ni nama yang raid ni. Ha. Aku sangkut dekat pokok. mm <laughs> Cocok lu Penipu Ah Ah tu Ambil tu Ah Tu dekat teruk tu Dekat belakang swamp Dah dah dah jom Sedap hmm. Satu Makin dekat Makin crispy bunyi dia Terbayar tu Tu lah tengok dulu kan ni Depan aku depan aku depan aku Oh shit, shit. Woo, aku nak mati, aku nak mati. Aku tak sekali. Aku nampak je. Aku kill seorang. Seorang mati? Okey. Ah, uh, 190. Ada lagi. 데레렛 성공하기 소강 소강 해줘 소강 해줘 메리로 Aku berdek, aku berdek, aku berdek. Aku bodoh ya. Dia lari. Jangan lompat. Ha, oh, tak kena je. Dia dekat kiri. Dua-dua mati tu. Asal aku full dead, aku full dead. Aku tak tiga. Dah, dah, dah, dah, dah, dah. Harap-harap buat besi, kayu ke. Tak. Kalau tak aku pop block ni. Kenapa kau tak on? Oh, no. Macam dekat eh tengah jap sana tu. Ui. Ada orang ada orang HV kau orang. Ada orang HV <laughs> kau orang. Aku nampak aku nampak. Daripada bawah ni, daripada bawah ni. Daripada besi tu. Aku dah flank dia. Ada dua tiga orang, ada dua tiga orang. Tiga orang tu. Keep on tembak, keep on tembak. Aku dah boleh gaming kan ni. Eli, Aku dah W Gaming Ada representative. Dah seorang dah balik shot, meninggal. Dia pergi server lain. <laughs> Woo, oh, sikit aku nak mati. dia oh. Delo, dia delo. Seorang dekat wall. Eh, dah mati dah. Aku tak nampak dia tu. Cantik dia dekat kasut. Banyak bodoh barang dia. Ada aku kata dia dekat wall eh. Biji info aduh. Mana aku tahu dia ada kaki. Kau kata dia ada wall. Apa yang kau bijak-bijak aku ni? Dia dekat wall aku cakap. Footstep. Bawah ni. Tak dengar apa pula. Ah. Ui, main roket ada. atas ni. <laughs> tak ada. Penjalan dengan aku, aku sekali mati. Jangan sejuk tak? Ah? Tak mati lu Ui Kita ke diretnya Ui salah Aku full dead full dead full dead Eh tak tak wounded wounded wounded Tak tahu kat mana Okay, okay, okay. Someone down. Someone dead, someone dead. Okay. Oh. Canoe, canoe. Eh, apa tu? Kena, kena, kena tu. Tag tu. Ha? Tak kena lah. Boleh je. Suruh dia. Dia mati, dia mati. Oh, nah, nah, nah, Aku nak ambil balik barang. Yeah, ya, tu pun tu tu tu. They down, they down, they down. Laser it. Lambat gak dia sampai. AK. Dia takut. AK siapa AK? Bukan, bukan, bukan. bukan, bukan. bukan. Dead, Angkat aku, angkat aku. Seorang satu roket launcher. Dah ambil lah? Sekejap, sekejap. Aku ambil dah. Maybe nak kena build up sikit Jom Malam lu Bila hutan teruk Ya, dekat tepi bandit ni habis uh, Tak tahu lah dah, dah kena raid ke belum Tapi aku rasa macam belum Dia macam tak siap Kalau empat kau pun tak boleh Bazir So naik ikut sini <laughs> Boleh Kena buat macam tu dulu je Hmm, kena buat ha-ha-ha dulu Ha-ha-ha Bodoh sian, aku tak boleh tekan sian bodoh juga Bodoh Kau bodoh juga kenapa <laughs> Lemah terus jari aku <laughs> Aku lemah je <laughs> Tak boleh tu Boleh Cik boleh tadi Aku boleh Oh si Rale eh? Cuba sampai boleh <laughs> Tengok guys kita tunggu Oi tinggi Tak boleh lah aku, ah, okay. aku sakut aku. Anjing tu lah. <laughs> Come on Ras Jadi hmm, hmm. Tinggi lagi sikit lah Lagi sikit Atas lagi Naik atas lagi sampai ke ujung Okay pusing Pusing lu <laughs> Okay pusing Betul lah Tak ini Sekarang ni bukan ah, Kalau apa ni nak restart ni Kalau yang ni pun tak lepas Ah. ah. Aduh semua benda nak kena suap <laughs> aduh. sakit tu dah Bodoh tu ha, ah, tembak, tembak ujung tau, jangan tembak aku Jangan tembak kat lantai tu Ok, ok Tembak dua tu Hehehe Hehehe Hehehe Sulfur full <laughs> berapa audit ni rate ni? AK, wall Kesti boleh ambil Okay, wow, audit audit Sekejap Kat mana? Aku tak ada hammer ni Aku ada, Allah. Eh kau pahal ras <laughs> Aku ingat kau dah buka pintu Pintunya mana? Pintunya mana? Ni? Depan tu lah Ah, ilah apa dia orang tu. What the fuck? Ada orang tembak mati. Ada seorang lagi. Great Eastern Life tu nama dia. Dia dia park, dia park, dia park. Allah tak kena. Ha ha ha. Ha. The crash. <laughs> Dua fail teruk semua mati. Orang kat bawah dah ke? Ha, aku bawah dah. Oh. Not bad juga tu dia orang ada roket semua. Ada seorang full game. Aku nak roket ni. Aku PVP roket ni. Dia patah balik, dia patah balik. Ah, kenapa dia kenapa dia jangan dia pergi, jangan pergi. Eh, jap. Stop, stop, stop. Macam kenal je nama. Dia ni lah yang offline aku. Tak apa. Sambung cerita balik. Sekali dia pick. Kena roket dah. Ping. Ping. Bersepa. Macam tembikat. Lu datang balik tu? Dua Dua heli Empat orang Dua dua Mana mana mana Dia lana Dia lana Macam macam macam Dia lana dia lana dia lana dia lana Balik base cepat cepatlah. lah Mohon mohon drop aku bullet sikit pun Mana kau mana kau Bawa bawa bawa Ada bukan aku Dah tembak aku dah tembak aku sini belakang belakang belakang ni. Aku tak ada bullet. Aku ada aku ada bolter, aku ada bolter untuk cover. Aku ada roket. Aduh. Suruh mati, suruh mati. Bolter bolter kau tolong kau kau eh. <laughs> Kena. Tembak roket dah. Ada ada. Masuk dah masuk Alamak down. Ada ada ada ada ada. Belakang kita, belakang kita. Betul betul belakang kita. Belakang base Belakang belakang belakang ni. Aku nak loot. What the fuck? Kita sorang ke dia? Mana? Dah sempat. Dia dapat base dia dapat base tu Sorang almost dead Dapat pintu tu mati tak? Dia akan roket tu Dia ada roket ke? Ah, dia, dia, dia dapat tak, dia dapat tak, dia dapat tak Kau di belakang kau Belum? Ah, belum Ha, ah, don't go for second round. How do you know? Fuse tak aku. Alamak, aku dah nampak dah naked tu. Puki. Jangan sikit, Alah, aku dead. Aku dah, aku body ada. Aku ah, dah pun body kau. Atas. Someone dead. Hey. Ada Hazmat. Hazmat kat atas, Ras. Aras, ah, kau... Crouch check, Ras. Crouch check. atas mak kau Kau dalam bus ya Rush? Kau bukan Aku Dead dead dead clear Kau dah clear? Betul Wah Mak Arif Wuhuhuhu <laughs> Testing. Okay, ready for take? 3, 2, 1, action. Okay, ngam. Cut, tak ada. Cut, cut. <laughs> cut. Kau <laughs> oh, cut dah. Okay, tahu. Itu sebab dia ada ready for take again. Action dengan cut.